मशहूर फोटोग्राफर दबू रत्नानी ने साल 2019 का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है कैलेंडर लॉन्च पर बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रेखा से लेकर लव बट फरहान अख्तर शिवानी डांडेकर तो वही किम शर्मा और बॉयफ्रेंड हर्षवर्धन राणे भी पहुंचे थे सोशल मीडिया पर दबू रत्नानी की कैलेंडर लॉन्च की तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही है दबू रत्नानी के सेलिब्रिटी कैलेंडर लॉन्च के मौके पर रेखा ने सारी लाइमलाइट लूट ली मशहूर एक्टर फरहान अख्तर अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी रांडेकर के साथ पहुंचे थे तो वही डबू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर बॉलीवुड की बेबी डॉल कही जाने वाली सनी लियोनी भी पहुंची इस मौके पर कृति सेनन अपनी छोटी बहन नूपुर के साथ पहुंची थी इस तस्वीर में कृति और नूपुर हाथ में पोस्टर पकड़े हुए खड़े थे टाइगर श्रॉफ भी इस कैलेंडर लॉन्च में पहुंचे इस मौके पर कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें टाइगर और रेखा बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं